おコーマ館の連中も到着か何やってるのああ天狗がさっき号外のバックナンバーを持ってきてな清く正しい社名丸ですどうぞ今日の号外ですよあらどうもいつも助かってるわいやそれほどでも窓拭きとかうんうん靴を濡らした時とかそうでしょそうでしょ焼き芋とかに便利だよなうん